ფილმის ორიგინალობა, ექსკლუზიურობა ამ ლოგოსთან რესპუბლიკური პარტიის კავშირისა უნდა ჩამოსცეს. პარტიას დაერქვა რესპუბლიკური, იმიტომ რომ იგი ამოდის თავარი ლათინური ტერმინიდან რესპუბლიკა საჯარო საქმე. ეს ნიშნავს, რომ ეს პარტია არ არის ერთი კაცის საქმე, ეს არის მრავალი ადამიანის საჯარო საქმე, ეს ნიშნავს, რომ მას ყავს მრავალი ლიდერი. რესპუბლიკელობა ნიშნავს თავისუფლებას, პასუხისგებლობას, წინსვლას მიზანდასახულობას. რესპუბლიკელობა ჩემთვის პირველ რიგში ასოცირდება მომავალთან და პროგრესთან. ახალგაზრდობასთან, წინ წინსვლისკენ, წარმატებისკენ მოძრაობასთან, ყველა იმ ძალისხმევასთან, რომელმაც ქვეყანა უნდა მიიყვანოს განვითარების იმ ეტაპზე, რომ თავი ვიგრძნოთ ევროპული ოჯახის ღირსეულ წევრად. რესპუბლიკური პარტია არის ჩემთვის განსხვავებული აზროვნება. რესპუბლიკური პარტია არის ერთიანობა. რესპუბლიკური პარტია არის მომავალი. და რესპუბლიკური პარტია არის გუნდი, რომელიც გახსნილია ყოველთვის სიახლეებისთვის. რესპუბლიკელობა არის გამოსილება, რესპუბლიკელობა არის ძალა, რესპუბლიკელობა არის სიბძნე. ჩვენ რაც ასულის კონემომავლის პარტია, რესპუბლიკელობა ესა სამი თაობის ერთობის პარტია. რესპუბლიკური პარტიის გარეშე საქართველოს პოლიტიკური მომავალი არ ჩანს. რესპუბლიკელებს გვაქვს კაფეო მიზანი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული და მკაფიო გზა ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ მარათონელები ვართ ამ გზაზე სიარულისას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს შედეგი. ხა ჩვენ მივახცევს ჩვენ შედეგს. რესპუბლიკელები პირველ რიგში ჩემთვის არიან ადამიანები. პარტიის წევრები, პარტიის მხარდამჭერები, ადამიანები, ვისაც ჯეროს ამ პარტიის და იზერებს ამ პარტიის ღირებულებას. მზადარის თვალებში შეხედოს ყველა გამოწვევას, რომელიც დგას ამ ქვეყნის წინაშე. ეს ადამიანები ქმნიან ძალას ამ პარტიის. ჩემთვის რესპუბლიკელობა არის ძალა და გამბედაობა.